こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオは油絵の具で画用紙に絵を描く方法です。普通油絵の具で画用紙に絵を描いたりしないと思うんですけど、なんで紙に描くかというと、紙はキャンバスより多分安いし、たくさん描きたいという人は経済的にもいいんじゃないかと思いますそれからもう一つは水彩画用の額に入れるのが簡単になります最近私はキャンバスを剥がして 水彩絵の具用の役に入れてたんですけどなんかキャンバスこうやってシワになってきちゃったりするので紙の方がそういう風にするにはいいんじゃないかと思いますで今日はこの紙に油絵の具で絵を描いてみようと思うんですがこの紙にこのジェストを塗っていきますこのジェストはあらゆる絵の具の下地材ということで私はこれをキャンバスに塗って油絵の具で絵を描いたりしています ジェスを塗る理由は油絵の具を直接紙に描くと油が染みてきてしまうのでこの下地材のジェスを塗って紙を保護するという感じですかねでキャンバスに3回ジェスを塗れば油絵の具で描く時に十分なので紙にも3回ジェスを塗れば十分なんじゃないかと思いますというわけでちょっと紙にジェスを塗っていこうと思いますまずはこういうボードを用意しますこのボードは何でもいいです でこれが各画用紙になりますがここにマスキングテープで留めていきますで止まったらジェスを塗るわけですがキャンバスに塗る時よりもそんなにジェスはたくさんいらないはずですこれぐらいあれば十分 いつもはやらないんですけど今日はジェスの色を混ぜて塗り残しがあるかないかどうかが見えるようにしていきますまずほんのちょっと黄色を混ぜましたジェストには水とか混ぜないでそのまま塗りますキャンバスに塗るのに比べてすっごい簡単です 回目のジェスを塗ったのでこれを乾かして乾いたら2回目のジェスを塗りますキャンバスに塗るのに比べて紙はもうあっという間に塗ることができましたキャンバスだとすごいジェスを吸うので特に1回目のコートを塗るときはすごい時間がかかりますでは乾くまでちょっと待ちますそれではジェスが乾いたので2コート目のジェスを塗っていこうと思います 今度はグリーンをちょっと混ぜていきますうん。 2回目のコートが塗り終わりましたでこれが乾いたら3回目のジェストを塗っていきます2回目のコートが乾きましたなんかちょっと塊を剥がしたらちょっと黄色いのが見えたんですけど <laughs> そのために3回コートを塗るわけですなんかキャンバスに塗る時よりもムラがないような気がしますキャンバスってこうやって網目なんで結構塗り残しがあるんですけど紙に塗った場合って塗り残しがありませんでは3回目のジェストを塗ります 今度はちょっと青い絵の具を混ぜましたではこれを乾かして3回目のコートなので次は絵を描いていきます3回目のジェストも乾いたのでここに絵を描いていきます 絵が描き終わりましたこれは美しいネイルというタイトルをつけました早く乾かすメディウムを入れたんですがとりあえず何日か置いてそれからこのテープを剥がそうと思いますまあ大丈夫なのは分かってるんですけどちょっとこれを剥がして裏側を見てみたいと思いますメディウム入れたんですけど1週間置こうと思います1週間が経ちましたこれもすっかり乾いていますということでこのテープを剥がしていきます テープを剥がす時にこっちにこうやって引っ張ると絵が描いてある部分が一緒に剥がれちゃう場合があるので絵が描いてる方じゃなくてこっち側にこんな感じで引っ張ってあげると綺麗に剥がれますこれですねこっちのこっち側に引っ張らないでこっち側に引っ張りますこんな感じで剥がれました すごい厚みが出ています紙っていうより絵の具って感じですねで裏側ちゃんとジェスを塗ってあるので裏側も全然大丈夫ですでこのテープを貼って絵を描く時なんですけどテープを貼った部分ですねこの部分がなくなってしまいます私はあんま気にしないんですけど